Oza. The Gamer. Sikat na! Uy! Nggak di-block coy! sudah mencar mencar nah Tuh dapat lagi kan mage. Tenang kan lu res? Udah paling enak lah di carry. Sampai 718 ya, Res. So, gue ngeliat gue gue ngeliat runiknya si Dires si, ngiler loh <laughs> ngeliat runik dia loh silvernya asu asu iya tag 25 kan anjir Ini sekalian ya. Depan juga nyampe sih ntar di pos. Wih. Anjir ini posen gak gue. Ini jalan di tempat. Eh, posen satu banyak benar. Tempel tembok aja nih budak yang cimera cimera kecil ini nggak usah terlalu banyak di mob sih yang pohon aja paling yang nggak bisa di skip kan ini harus ditarik ya iya ini harus Ah, depan Nebula sekalian nama pohon aja biar cepet. dipepetin ke tembok sini lah. Enak nih jadi ngehitnya. Nah, tuh kalau udah mepet tembok kan away-nya kan pasti semuanya kena tuh. kenceng kan DPS-nya masuk semua soalnya. Besaran DPS-nya. Legend ada yang mau Battlefield kak Bumbum nih ya? Iya Sini kan? Pit aja Bum, ada jasa item mau gak Bum? Ada berapa, butuh berapa emang? Buat rencana mau judi Magic Lamp sih ya. Oh, oh, oh yaudah ntar siangan paling Itu berapa? Kayak ser buat beli yang reset skill loh berapa sih itu Emang lu salah reset skill di mana kan? Temen gua. Oh. Gua internet bentar. Oh. Kenapa Bang Oz? Ini nggak ada money, ada money buruan. Ah. Tidak bum bum. ada dulu bum bum. Tadi gua barusan spam back soalnya. Oh, Sabar Bang Oz. Iya kan cinta. Dia ngomong terus, biar kelihatan kalau Raito eh, kagak ngelek Wah, di box sana. hati ah nggak tahu kenapa nggak tuh kena deh asin nggak tuh buat apa ya coba nih gua gua bakal ah, oke okay. lanjut ya Prometheus ya satu kali lagi dibantu ke Prometheus nggak ini lagi gua nggak gua nggak cari itu limit gue cari <laughs> essence quest dulu mau tuker gue satu lagi oh Sip, sip, sip. Ntar kalau abis ini lo mau hajar semuanya, ayo gue temenin dah. Gue nyari gold. Ayo. Udah. Tunggu si Zenanya masih loading. Aha. Ke Promet ini. Iya, Promet. Iya, ke Promet nih. Yuk, ke Promet dulu, gua bantu quest habis itu kelar baru. Lumayan nambah tag 15 itu kayak jam plus 5 saya promet hitung kan iya jalan di tempat jalan di tempat Sabar Bang Os. Oh, ah, ah. Promet, promet. Alhamdulillah. Hmm, gua di sini min satu tank. Lalu duduk gue. Gara-gara ya saya mati. Stronghold kamu telah diambil alih. Oke, ya full. Belum, belum. Gue masih 2 DPS nih. Di sini min satu tank masih Gua. aku belum Uh, ah, eh, ulang aja lu. Sampah aku. Guardian <laughs> Earth nih. Aduh, makan di sampah lagi. Ayo, ayo, uh, eh, ulang aja, ulang. Satu, Tidak di layar confirm gua udah belum jalan belum satu dua tiga masih belum masih belum ini 6 Enggak, enggak, enggak. Ah. Gua enggak pop. Gua enggak pop. Gua min satu tank sama min satu. Pop malu. Gua enggak pop, gua enggak pop. Iya udah, udah, ha ha ha. Pop enggak? Enggak. main satu tank. Oke, Promet susah nih cari papinya Iya, banyak yang nge-queue. Uh -uh. Oh, oh, oh. pop nih. Enggak, enggak. Udah, eh, jalan Yang eh, gula pop ya? Enggak, lu mau klik aja di dalam ntar gue masuk. Iya, klik aja di dalam. Pop, ya udah pop. Ya udah. Ntar gua klik aja di dalam. Tetsuya sedih anjir. Saya itu Ika Tetsuya. <laughs> sedih ya. Ah. Ngegis sendiri aja, udah banyak kok yang DG juga. Ah, kalau dia. Ah. Iya, uh, jangan terlalu sering itu juga kadang gua kedua nggak guardian apa sih gila bang Uza Odin ada oke ada eh, sini PBGG PBGG sama aku saja aduh PBGG cinta ya gue tidur. aduh ada tiga deh hati-hati cek itu di approve dong kok ada yang satu-satu sih ada yang cancel bentar bentar jat jangan Q dulu ya jat gue masih Q dari tadi belum masuk-masuk ya sabar ini nah udah satu dua tiga tuh gue udah pan match lagi yaudah terpaling gue masuk aku aja ya J uh, eh, jangan tunggu si pelepah sayang questnya soalnya ada quest juga kan uh, min satu DPS di sini Jet gue masih berempat nih kan gue dapet Hei. anak Odin lagi Stronghold kamu telah diambil alih. gua lapar gua lapar mau dong naik pada ya gua fan lagi nih jat asal iya, lagi anak orang tadi fan aja normal lah selamat datang di Jobs Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu suka video saya, kamu bisa membantu dengan mengklik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman kamu, keluarga, guildmates, uh, eh, siapa aja boleh.